4.30 ранку ворог завдав ракетного удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий дев'ятиповерховий будинок. В цьому будинку е, повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало за попередніми даними 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент е, проводять е, працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Е, час е, приблизний розбору всіх завалів одна доба. На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб, 6 осіб ми дістали з-під завалів, одна особа загинула, один громадянин е, помер в лікарні. З-під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. Е, на даний момент е, працюють слідчо-оперативні групи, криміналістичні лабораторії е, підсилені. Ми проводимо поквартирний обхід на вуличних будинків. Можу сказати, що постраждало і пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. І кожну квартиру ми маємо зайти для того, щоб пересвідчитись що немає е, або е, поранених, або загиблих. Е, тому організовано весь комплекс робіт і сьогодні по завданню президента нашої країни ми з керівником військово-цивільної адміністрації перебуваємо на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. Скажіть, ласка, чи є якась інформація, яка кількість людей ще може перебувати під завалами? Ні, ми максимально швидко організували роботи для того, щоб якщо є ще можливо е, під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють е, кінологи е, на місці, організовано розвернута ходить, які очолює керівник військової адміністрації і керівництво Служби безпеки України Черкаської області. Поліція допомагає Службі безпеки в документуванні цього воєнного злочину. Чи відомо, яка ракета це була? Їх 101 І, для, і я хочу сказати, що для родичів е, в штабі е, організована робота гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні і близькі тих громадян, які проживали в цих будинках. Чи є інформація, скільки з зникло, скільки безвісті? Ні, немає. Шановні колеги, стали свідками сьогодні чергового рашистського удару по мирному об'єкту у мирній Умані, саме в житловий будинок. Поряд також розташовані були, були складські приміщення, де, слава Богу, обійшлося без жертв. Наразі створений відповідний штат, куди війшли всі відповідні служби, керівництво міста, району займаються саме е, роботою з постраждалими, тому що людей е, дійсно ще буде багато з точки зору сусідніх будинків, які психологічні травми отримали саме вранці, коли всі в мирному сні перебували, е, вражина нанесла цей удар. Я думаю, що це чергове е, чергове свідство е, того, що геноцид українського народу продовжується. І сподіваюся, що це всі бачать і всі ми висновки будемо робити. Будемо рухатись разом до перемоги. Наразі